Ассаламу алейкум достор. Илгеркилер орысшаны армиядан үйрөнүп келсе, азыркылар Россиядан үйрөнүп келатышат, э? Үйрөнүп эле эмес, орус кыздарга үйлөнүп да келатышат. Ну эми бар эмес кээ бирөөлөрү. Бирок азаматсыздар, сіздер бар, үйүбүздө бюджет бар. Ден соолукту қараңыздар. караңыздар. Мекенибизди сагынып жүргөн замандаштар, сиздер үчүн жакшы жаңылыгым бар. Эгерде чайканада мазза кылып, чай ішіп, сагынычыңыз тарағанша мазза кылып, баарлашып, Кыргызстанда отургандай аурага киргиңиз келеби? Анда Мазда чайканасы сіздер үшін мазда емес мазза а мазза чайканасы сіздер үшін қырғызстанда қандай тамақ болса бары бар жақшылықты белгілеп дос туғандар менен отырып қалсаңыздар 1 килограмм плов заказ берсеңіздер 2 салат 2 чоң чайник чай бекер білесіздер ғой мазза қылыш үшін чай көре кетеді дареге москвадағы туғандар жазып же жақшылап ұғып алыңыздар димитровский димитровской димитровское шоссе димитровское жетимиш метро верхняя лихобора центрден келгенде биринчи вагон оңго андан кийин солго метрого жакын бассаңыз 1 минута чуркасаңыз 30 секундада жетесиз машина менен болсоңуз парковкасы бекер өзүм дагы баргым келип кетти байланыш телефондор видеонун астында жазылып турат же толук дареги видеодан кийин чыгат келип мазза кылып эс алып кетиңиздер э, бүттүбү ооба ушуну эле айтып коеюн дегем а баса ұшыл видеоны көрсетіп, астында өзіңіз жазған комментарийді оқытсаңыз, 10 пайыз арзандатуу шашылыңыз Болды.